<laughs> الحالات سيد الزرق ولات خايبه بزاف تقريبا ما بقاش كيتمشى وخص اللي يعاونو في كل شيء ولا صعيب عليه يقبل الحالة اللي هو فيه ويبقى في يد ناس اخرين باش يساعدوه وليت محطم كنت ديما قوي وصحتي كانت مخيرة شوف دابا كي وليت ما بقيت قادر على والو بحال شي دري صغير ناس اخرين خصهم يعاونوني في كل من هي حاجه في الواقع با ما بقاش كيخرج النهار كامل وهو ناعس في الفراش نقول له كل مره باش نخرج معاه انا او خويا حميد نديوه للجامع او يخرج بكروسا ممكن باش يشوف ناس اخرين هو انسان ما تقبلش هاد المرض ما كيرضاش يشوفوه الناس وهو في هاد الحاله كيحشم بزاف حيت ولا ضعيف وما قادر على والو ما كرهتش نمشي للجامع نصلي لكن في هاد الحاله لا ما بقيتش قادر نصلي كما العادة لأنني ما بقيتش قادر نتكى على ركابية وفي بحال هاد الكروسة كل شي كيشوف فيك وكل شي كيهضر عليك أه، شوف داك الراجل على حالة مسكين انا كيبان ليا باللي خصنا نزيرو عليه شي شويه باش يبدا يخرج لبرا وانا متيقنه باللي آه، الى خرج غادي يعجبو الحال خصو فقط شي واحد اللي يشجعو بنتنا كتحاول تقنعو باش يخرج في الكروسه على برا ولكن ما فاهماش باللي هو كيحشم بزاف باش يتمشى في الكروسه بالنسبه لي انا من الاحسن تخليه على خاطره بلا ما تخرجو بغيت نمشي مع الجامع ولكن الا هو ما بغاش شنو غادي ندير ليه انا مقدر حالته علاش كيحشم ما غاديش نبزز عليه ابدا